Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Bugün yeni bir video hazırlıyorum. Bu videom e, masa üstünde virtual VirtualBox'ın içinde Android işletim sistemi nasıl çalıştırılacak hakkında olacaktır. Önceden bir nasıl çalışıyor diye bir bakmak için kurdum arkadaşlar. bu arada size e, virtual hakkında bilgi vermiyorum. E, eğer videoda sıkıntı yaşarsanız virtual ile ilgili önceki videolarımı izleyebilirsiniz kanalıma girip. E, virtual ayrıyetten bir pencere halinde ayırdım. Burada Android'in açılması e, normal bir telefon açılması seviyesinde. Evet açtık. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, Android'in içindeyiz. Ee, bize e, giriş yapmamız için e, şeyler istiyor. Büyük ihtimalle bizden hesap isteyecek. Buraya bir hesap girebiliriz ya da Google'dan yeni bir hesap alarak oluşturabiliriz. Ee, bu, bu arkadaşlar diğer yani buradan sonrası aşamaları e, bilindiği bir cep telefonu. E, burada şuraya tıklayarak evet e, bunun ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. E, bu Android'in bir özelliği. Ben e, General Mobile kullanıyorum. General Mobile'da açık pencereyi gezerken burada e, split screen yani çift ekran kullan seçeneği var. Buraya basarsam e, bunu iki ekran yapacaktır. Ve burada da iki ekran yapıyor. Evet burada iki ekranı sağlı sollu yaptı. E, şimdi e, bunu büyük bir ihtimalle dikine de çevirebiliyoruzdur. Bunları kurcalayıp e, çözebiliriz. E, ben de açıkçası kurcalamaya yeni başladım. E, şimdi gelelim bu nasıl kuruluyor, nasıl ediyor, e, nasıl yapılıyor aşamasına. E, buraya kadar e, görüldüğü gibi e, anlatmamı gerektirecek bir durum yok. Herkes cep telefonunu kullanıyor. E, cep telefonunun özellikleri yani başka bir şey yok. Tabi e, mouse'u bizi dışarı atmıyor. Atmamasını kontrole basarak bizi dışarı atmasını sağlıyoruz. Burada bize 3 seçenek sunuyor. Bu 3 seçeneğin ne olduğunu daha önce anlatmıştım. Yine de söyleyeyim. Makinayı e, kaydederek kapatma. E, direkt e, refresh dediğimiz ee, daha doğrusu makinede bir tane tuş var. O tuşa basıp yeniden başlatma ile ilgili bir özellik. Bu da makinenin gücünü kapatma. Yani bildiğimiz e, kapat tuşuna basarak kapatma. Ben bunu yapacağım. Herhangi bir kayıt yapsın istemiyorum. Arkadaşlar e, osbox.org sitesine girerek Android x86'nın e, indirildiği yere gidiyoruz önce. Burada şurası arkadaşlar e, ee, OS Box e, şeklinde e, OS e, Boxes şeklinde yazarak e, ben burada e, Android x86 9'u test ettim. Burada e, Enware da var abi. E, fakat Enware'ın e, nasıl kurulduğu ile ilgili e, bir bilgi ileride verelim çünkü bu ücretli. VirtualBox ücretsiz. Biz VirtualBox'ınkini e, VirtualBox'ınkini download ediyoruz. Size uygun e, işletim sisteminizdeki VirtualBox'ın e, 64 mu yani işletim sisteminiz 64 mu 32 mi ona bakıyorsunuz. Ona göre buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben 64'i indirdim. Download ettim. İndirdiğim yer e, burada. E, YDM atmışım. E, siz de indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar e, yapacağımız işlem şu. Yeni bir tane e, Linux ya da A'dır işletim sistemi de diyebiliriz. E, e, ne diyelim? A'dır Linux 64 diyelim. Buraya Android 9 diyelim. Sonra ileri diyoruz arkadaşlar. Burada benim RAM'im 8'miş. Buna bir 3 verelim. İleri diyoruz. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Var olanı seçeceğiz. Ve e, yerine gidiyoruz. Ekle diyoruz. Benim burada gözüküyor. Sizinki gözükmeyecektir. Buradan ekle deyip ee, yerini bulup bilgisayarda onu tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, sizde gözükmeyecektir o. Özellikle söylüyorum. Buradan ekle diyerek buluyoruz. Gelip seçiyorum. Çünkü ben daha önce kurduğum için bende gözüktü. Seçin dedim. Ve oluştur dedim. Şimdi oluşturduktan sonra Android 9 buraya geldi. Ufak birkaç ayar yapalım. Bu ayarlar e, makinamıza göre değişiyor arkadaşlar. Gelişmiş işte burada paylaşılan vesaire falan filanlar e, ileride gerekirse de tekrar ayarlayabilirsiniz. Re, diskete gerek yok. E, optik sürücü belki lazım olur. Disk lazım olabilir. Burada e, ekran özelliğini sona dayayalım. Burasını e, VBox yapıp 3B'yi aktif hale getirelim. Uzak görüntü ve kayıta gerek yok. Ee, sistemde şurayı PC yapıp e, şu şeyleri etkin değilse etkin hale getirelim unutmayalım. E, diğer ayarları sonra da yapabiliriz ihtiyaç duyarsak. Tamam diyoruz ve başlat diyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki aşaması e, e, burada herhangi bir işlem yapmadan bekleyelim. Android aslında bir Linux'tur arkadaşlar. E, Linux'taki olan birçok şey e, hangi bu hangi taban bilmiyorum hangisinin üstüne bina edildi incelemek lazım e, sitesine gidip e, komutları e, aynen geçerlidir. Arkadaşlar e, kurulum bu kadar. Kurulum yapıldıktan sonra e, aynen e, cep telefonunuzdaki işte aşağı çekme e, tabi e, buradan e, açıp Google Play'den Play Store'dan e, tabii ben hesap kaydı yapmadım. Hesap kaydı yapmak zorundasınız. Çünkü sizden onu ister. E, sign in diyor. E, ee, Play'den her şeyi indirip aynı cep telefonuymuş gibi masa üstünde kullanabilirsiniz. Ben e, burada e, bir kayıt oluşturacağım. Çekip yukarı bırakarak aynı şey gibi e, cep telefonu gibi kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bayağı açmışız. Ben kayıt oldum arkadaşlar. Şimdi Google'dan bir indirme yapalım. Bu arada klavyeden alt GR tuşuna basarak klavyeyi getiriyoruz arkadaşlar. Buradan F Türkçe F klavye 500 bin indirmesi varmış. Bunu yükleyelim. Açalım. Neymiş bakalım. başlayın diyor. Ayarları etkinleştir diyor. Buradan etkinleştirelim. Tamam. Tamam. TR klavyeyi seç. TR klavye tamam. İzin ver. Arkadaşlar Q klavyeyi de aynı şekilde indirip yapabilirsiniz. Eğer istediğiniz klavye varsa. Ee, burada klavye düzenini değiştir. F klavye. A, e, burada varmış zaten. E, değiştirmenize gerek yok. Bunu indirip eğer hoşunuza gitmişse kullanabilirsiniz benim gibi. Şimdi bakalım. Klavye F olmuş ama e, bizim klavyemiz hala Q çalışıyor. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar ee, bilgisayarı kapatıp açmamız gerekecek. Virtual box çakışması olabilir. Evet, Android Türkçe olarak açılıyor. Ee, ama F klavye olayını buradan cep telefonundan böyle değiştiriyorduk. Şuradan F klavye yapıyorduk. Bakalım. Görüldüğü üzere arkadaşlar F klavyeye ulaşmış bulunuyoruz. Artık F klavye ile istediğimizi yapabiliriz. Android'te e, bir uygulama göstermek istiyorum. Bağımsız olarak. Yani e, ne kadar e, işimize yarar, nasıl çalışır diye. E, hemen e, başlayalım. Play Store'dan Dolphin'i indiriyoruz arkadaşlar. Play Store'dan Dolphin'i indiriyoruz. Dolphin yazıyoruz. Geri geliyoruz arkadaşlar. Bir de Tab Reload. Dolpin'in bir eklentisi arkadaşlar. Onu da indiriyoruz. Şimdi Dolpin'i açıyoruz. İzin ver. olacaktır. Şimdi arkadaşlar e, YouTube'u açalım. YouTube aramaya gör ve uygula yazalım. Klavyemiz hem Türkçe hem F olduğu için sıkıntı yok bir tane açalım. Şimdi burada bu video açılınca şurada köşede yamuk yumuk bir şekil var. Bu şekle tıklıyoruz. Ruluatı seçiyoruz. Sonra da bu videonun boyutu 33'müş. 15 dakikada bir bunu çevir diyoruz. Bu bunu burada sürekli izler. E, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize e, videoma destek vereceğinize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, abone olmayı, like atmayı e, ve e, yorumu güzel güzel yorumlar yazmayı e, sizden istiyor ve diliyorum. E, hepinize kolay gelsin.